السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب ان شاء الله تكونون بتمام الصحة والعافية واليوم جبت لكم فيديو جديد عن Watch Dogs في هذا الفيديو باذن الله راح العب آه، او راح اكمل اللي سويناه في الفيديو الماضي الزبدة تذكرة بسيطة اللي سويناه أه والله صراحة انا ناسي <laughs> طيب بس اللي اذكره انه جربنا القيادة الآلية كان شيء جديد بالنسبة لنا ورحنا محطنا شوية آه، ناس ما ادري ايش هم بس اعتقد اللي هي شركة سي تي او اس طيب واخترقنا انظمتهم واخذنا سكرين شوت للخطه حقتهم حقت شيء الزبده وقفنا في مكان كذا غريب والله ما اذكر شيء ما اذكر حتى الاسامي الزبده خلينا نكمل وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو باذن الله ليتس جو هلا والله السلام عليكم هلا والله شو اظن لين كل وصل خدمات انترنت يعني. اوكي اوكي انا مقفل النت الزبده وش هذا؟ هذا الجوال Are you ready for a new operation? I am never not ready. Do you require support? Fuck off. Let's go. على الله هذا انا الوسيم زبده let's go وير شود وي جو فحص تقنيه واقع أه سيرس المعزز يبي لنا نحدد المكان حق اهلنا طيب وبالمره بنعدي على نقطه في هنا نقطه صدقون خلينا نروح ناخذها اوه يا شباب واخيرا خذيت النقطه واخيرا خذيتها اوه يجيني شلل شلل الزبدة خلينا نطب الحين لا لا لا لا لا آه اوكي ما علينا الحين خروج <sighs> خلصنا اسف I'm here. In theory, the AR reconstruction should allow me to use various sources of surveillance data to rebuild past events. Access a data relay, and I can scrape all the metadata for this area. يبي لي اعطل الطاقة آه بس من وين اعطلها ايوه هذا هو والله انكم حميل تسوون مكان التعطيل من جنبنا هنا ايش البلا هذي يلا الحين اسف اسف خلينا زي كذا طلع السلاح والله مت يا شباب والله ما انتبهت حسبت هذاك السهم يعني يقول لي ان هنا في واحد جنبك انتبه يعني بس والله نظرت لقيته والله شايفني another <laughs> try let's go في واحد هنا واحد هنا يقطع ام الحول يا شباب يقطع ام الحول آه! خلاص خلاص That's it. Now, let's take this autocratic wet dream for a test drive. وصلت الكاميرا طيب. تحتوي التجسيد. واقع المؤسس. كأنه في ناس من جديد. CTOS AR. Data reconstruction in progress. It's mental. Like watching a dead come back to life. You're right. We definitely need this extremely cool thing I want for investigating Zero Day. Shit, for some reason I can't clone it to our servers. All right, access the network here and let's see if we can't find out where to nick one. ليش ما يمدينا ناخذ الأسلحة صح؟ هذا شيء مم، غريب غريب ولكن مم، ايش نسوي الحين؟ والوصول إلى بطاطس مركز اتصال سيتي واستقبل مش عارف سيبس That's the CTOS up there. جيبه روتيكت روتكت سجل بيانات سي بي اس Aha! اوكي The SIRS has deployed this technology at their HQ, and I've just nabbed their manual on how to set up the system. Now, Scarpa, you can't steal their toy if they throw you in the gulag. اوكي بيلي هو الحين نصب فخ حاولت حطيت فخ how do we get us this AR reconstruction stuff? The program is hosted on a server that's on the roof of SIRS HQ. All you have to do is grab the whole thing, then take it to a few high-density locations so I can recalibrate it to the DeadSet network and clone my own version. Right. Get the server off the roof. How exactly do I do that? We need to find someone with access to a cargo or construction drone that can fly it off of there. Perfect opportunity to recruit a heavy lifter to the cause, I'd say. What kind of heavy lifter should I be looking for? Well, let's put our thinking caps on, shall we? Now, who in London would have access to a construction drone? Could it be a construction worker? Thanks a lot for that, Bagley. Not so hard, was it? Oh, they have a beastly drone friend. I mean, the person looks efficient too. ضغط استماع على مثلث الحديث مع الناس عشان ينضمون إلى DedSec حفظ كل حفظ المجندين بعدين عرض الفريق تمام بسم الله خلينا نشوف الدخول الرسمي مواقع البناء يخش بهذا اللبس موقع أي موقع بناء ودرون شحن آه مفتاح ربط سلاح اشتباك ثقيل مسدس مسامير اوف تخيل كذا يجينا واحد ادبس دماغه والله بيزعل <laughs> من التدبيس هذا عرض السيرة آه 11 ألف عامل إنشاء فشل في تدريب السلام فكان عمل الله آه عنده منافس وعنده أخت ساندرا بحث عن هل التفكير بشخصيات الكرتون طول الوقت ديانا المسجلة في إحصائية الشيطانية أحح الديانة مسجلة الشيطانية وش الديانة ذي الله أول مرة أسمع فيها آه بس أي ثينك إنه كويس فخلينا نظبطه نروح نكلمه انه ينضم لديد سكند تحدث خلينا نشوف ايش يبي You look like the type who might not like the current state of London. Oh shit! You're DedSec, right? You gotta help me. No promises. هناك بشيء. What's the problem? I fucked up. You know, I had this medical thing I couldn't pay for. And Klein Kelly gave me a loan without telling me the interest is so high and I can't ever pay it back. Like, come on, get me out of this or I'm trapped for life, please. Right. Leave it to us. Leave it to us سنتولى الأمر اوكي Hank Kelly will bleed our new friend dry if we don't do something. This particular construction site is a money laundering front for a Kelly chapter out of Camden Market. Any record of the debt would be stored there. Right. تجنيد جاريد هاتشيسون آه العثور على الحاسوب المحمول في سوق كامدن اوكي while the drones observing your every move might make you feel like you're living in a city-shaped prison, what's bad news for society is good news for DedSec. You can hack those nosy little buggers and use them to scout ahead. I'm under fire! Ah! Oh, he's hurt now. تعال تعال وريني شو تسوي والله بعد في دماغك تعطيني بس الله العظيم سكن والله والله ما كنت ادري والله عاد تكاها ما تكاها انت ما لحقت ودعت الملاعب الله يرحمك عشق ربي في كمية أسلحة فخمة هنا يمدينا أطلع من أي مكان الله في أسلحة I'll get you a couple. Ah, cannabis and fentanyl together at last through the miracle of genetics. Fucking hell. I remember when just fentanyl was enough. Transfer complete. نركب سيارتنا الكين شيء يعني تم تجنيده كفو يب هذا اللي كان عندنا لهذا اليوم يعطيكم الف الف عافيه على المشاهده لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات وبس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته